Paselus lucille quem videtis hospites, ait fui senavium celerrimus, nec vullius natantis impetum trabis nequisse praeterire, sive palmulis opus foret volare sive linteo, et hoc negat minacis Adriatici negare litus insulasque cyclavas, rodumque nobil horridamque traciam, propontidat truquemme ponticum sinum, ubiste post Paselus antea fuit comata silva nam cutorio in jugo loquente sae possibile edidit coma Amastri mastri ponti get cutore buxifer tibi ait fuis et esse cognitissima ai Paselus, ultime ex origine tuo statisse dicit in cacumine tu buisse palmula sinae cuore et inde tot per impotentia freta erum tulisse laeva sive dextera vocare taura si vultrum iupiter simul secundus inquidisset in pedem Nec vulla vota litoralibus Deis sibi esse facta cum venideta mari, novissimum cadusque limpidum lacum. Sed haec prius fuere, nunc recondita, senet quiete seque dedicat tibi, gemelle castor et gemelle castoris.